yanzu ka ɗauki misalin kafar sadarwa kafar sada zumunta akwai alkhairi mai yawa a ciki dir zamantawa akwai sharri to amma ai wajen sharrin sai ka gida ma za ka tsaya lokacin da wani yake neman gurin sharri to wani yana neman gurin inda zai amfana inda zai samu wayewar kai inda zai samu ilimtuwa imma ilimtuwa na addini in ma ilimtuwa na zamani akwai ilimin da za ka neme shi ka rasa inda za ka same shi to amma in mai bin hanyoyi na kafar sadarwa za ka samu ilimi mai yawa mai amfani in ma na rayuwar duniya in ma kuma abin da ya shafi lahira sannan kafar sadarwa sada zumuntar ana yi za ka samu mutane suna zumunta sosai alhali kasashe daban-daban wani a tarayyar najeriya wani a nijar wani a makka wani a libi wani a china ma wani a france sai ga an gamu ana sada zumunta kaga sada zumunta kuma alkhairi ne saboda haka akwai alkhairu mai yawa a cikin kafar sada zumunta kai har ma yana kai wani lokacin ana samu auratayya ana samun lokacin da za ga wani da wata saboda tattaunawa ta ɓangaren sada zumunta har ma sai a yi tambaya wani gari kake gari kaza wani gari kike gari kaza to wannan sai ya kawo har kaga an yi aure wani ko shakka babu kuma za ga mata waɗansu za su ce suna neman mazan aure kuma wallahi waɗansu da gaske sai ya kasance wata lokacin da za ta yi wannan maganar in baka fahimce ta ba zai kasance a inda take kyau babu wanda ya taba zawa iya santa da neman aure ba wai kyau bane bata ba daraja bace bata ba mutunci bane bata ba addini bane bata amma sai ya zamanto ba a tauba samun wani wanda ya tagata ta da neman aure to a dalilin wannan sai kaje ta ce tana neman mishi kuma wani sai ya fito mata kuma sai ga an yi auren kuma sai ga an zama lafiya kaga kenan akwai amfani mai yawa a cikin kafar sadawa. duk zamanta waɗansu za ce suna son auren amma su sun ɗauka kamar ba'a ne kamar abin wasa to amma tsakani da Allah akwai wanda suke cewa suna son auren amma fi sabi lallahi, lallahi war rasuli in miji ya hoto in dai su hanga su ga mijin mai amana ne mai gaskiya to za a yi auren duk zamanta wata za ta ce tana so sai mutumin ya hoto sai ga ta kiya ta aure shi kamar yadda wani lokaci wata mata a cikin facebook ta ba da sanarwa tana neman mishi wani daga cameroon